Olha, olha.

ده ماتش لا لا هو نازل سقف بقول لك ايه هو بعت لك اصلا هو بعت بيتكلم عليك بعد الماتش بتاع اه بقول لك لما نروح لا ده هو اصلا ايه خد انا مبروك يا قاضي لا لا جماعة عايزين نخلص عايزين نخلص عشان نطلع فوق ونتفرج بقى واحنا واقفين وانتوا كنتوا رجالة لما تصدقوا ان انتوا لعيبة جامدة بتقولوا لعيبة جامدة ربنا يخليك يا والله الشناوي نبه عليه برضه اه كله بال كله بالبتاع يا جماعه نطلع بيها فوق يا مش Thank you. Thank you.